Sabía que eras genial, Matsumoto. ¿Eh? ¿Qué cosa? No solo el club, sino que además incluyes al estudio en tu vida. Ah, igual que A.U. Me refiero al descuento. ¡Que viene incluido! Celulares populares de AU están a mitad de precio. Y además, el descuento estudiantil a 1480 yenes. Además, se quejaba de que mitad de precio y 1480 se incluían. Lamento no haberme fijado. Además. El Takas Takasugi. Ah.